Čus. Eh, neděle 22.5. 2022. JK Botanicus, zamávej, zamávej tady divákům našeho nejlepšího kanálu. Dneska je záremčivý. <laughs> Jsme v Domanovickém lese. Tady je zase trst toho medovníku, medovníko květého. Plus tady jsou konvalíden. Jsme našli nějakou okrotici. Já si to... Ne, ne, ne, ne, ne. To je nějaká super zácna. Dvě okrotice jsme tady našli, tady to je v docela solidním stavu. Takže tady jsou další holky. Okrotice. Celý nějaký. Ale eh, Orchid Hunting Season 2 Episode 5 ale jsme tady v obci Hračany, Polabí, kde je South Fork, máme tady kousek. Tamhle je elektrárna Chvaletice, nevím jestli to vidět takhle. Zkusím to nějak přizumnout. Těch stalačích na chovejch, no. Ale jako ne, nejsme tady úplně za včasu. Tak nakonec jsme objevili tady ještě zajímací kitku. Je to bylo zářka liliovitá, která taky bývá tady na těch stanovištích, co ty Co ty, tyhle, to je i s koníkem. Tady máš i s koníkem. Žehuň, tak, žehuň, to je to, to, je to orientační místo. To je, to je, tamhle to je vlastně žehuňský rybník, významná ptačí oblast. A tady jde JK, tady tou, tady těma kobercema bylo zářky liliovité. A teď je vidět ten žehuňský rybník. Na tom svahu, jak jde k rybníku, to je taky předmětem našeho zájmu. Tam jsou vzácní ryby.